қашықтықтан оқыту физика сабағына қош келдіңдер бүгінгі қарастыратынымыз 11 сынып физикасы 10 параграф электр энергиясын өндіру сонымен қатар тасымалдау және де қолдану и ә, трансформатор деген тақырыпты қарастыратын боламыз жалпы айтқан кезде электр энергиясын өндіру тасымалдау және қолдану біз қазіргі таңда ә, көп жағдайда <clears throat> электр энергиясын ә, осы бір Қазақстан төңірегінде иә сэс яғни су электростанцияларына алатын, аламыз жалпы ә, сонымен қатар күн энергиясынан аламыз және де жел энергиясын алатын жағдайлар бар иә бұның барлығы осы бір электр энергиясын өндіру болып есептелінеді және де қолдану болып есептелінеді ал енді осы жерде трансформатордың қызметі не деген сұрақтарға бүгінгі сабақ барысында жалпы тоқталатын боламыз күтілетін нәтижелеріміз ә, қуаттың формасы сонымен қатар трансформатордың жұмыс істеу принципі ә, сонымен қатар осы бір <clears throat> күнделікті өмірде біз қандай токты және қандай бір желіні қолданатынымызды түсіндіретін боламыз жақсы олай болса бізде бірінші болып трансформатор құр, құрылысы та, тасымалдау және коэффициенті деген неге тоқталайық бізде жалпы көріп тұрғанымыздай суретте көріп тұрғанымыздай бұл трансформатор иә э, трансформатор бұл не істейді токты э, өндірмейді токты өзгертіп береді ток күші мен кернеуін өзгертіп береді біздің жағдаятпен көп жағдайда трансформатор токты шығарады деген бұл ол дұрыс емес енді қарайтын болсақ бізде трансформатор жатқанымыз не іс жүзінде қуатын өзгертпей ал айнымал токтың ток күші мен кернеуін бірнеше есе түрлендіретін құрал бұл трансформатор деп аталады яғни бізде не екен кернеу мен мына жерде белгілеп көрсетейік ток күші мен кернеуін бірнеше есе иә бірнеше есе түрлендіретін құрал бұл трансформатор деп аталады екен окей трансформатор екі орамнан тұрады <clears throat> кіріс және шығыс деп қарастырылады трансформаторлардың ә, коэффициентіне тоқталатын болсақ жалпы к әрпімен белгіленеді трансформатор коэффициенті егер коэффициент бірден кіші болса яғни камыз бірден кіші болса онда бұл жоғарылатқыш трансформатор деп аталады ал егер бірден үлкен болса төмендеткіш трансформатор деп аталады екен ә, формуласына тоқталатын болсақ трансформатордың ә, міне қарайық бізде кернеу бірді кернеу екі қатынасы ток екінің ток бірге қатынасы немесе n бірдің n екі қатынасы мысалы қарастыратын болсақ трансформатор былай деп қарастырайық мына төрт бұрышты иә ә, сызып көрсетейік мына беттен ток кіреді міне кіріс жағы мынау ә, міне бетіне бір дейік мынау n бір деп аламыз одан кейін барып мына бетті шығу иә бұл кернеу 2 n 2 деп аламыз неге өйткені ток мына беттен келеді иә мына беттен бізге қарай бағытталады ал енді бұл жерде қарастыратын болсақ орам санына байланысты болады яғни кірген жағындағы орам саны көптеу болады чем біз жаға қарай шыққанына қарағанда сонымен қатар бұл жерде трансформатордың бос жүрісі кезінде яғни жай ғана өту процесін біз мына бір формамен талдаймыз өйткені ешқандай өзгертпей прямо өзгерт өткізетін трансформаторлар ал енді трансформатордың пәкін тап дейтін болса жалпы пәктің формасы қандай еді біз мына форманы білеміз иә трансформатордың несі мына жерде көбейту жүз процентіміз бар бұл форма қалай шықты негізгі пәктің формасы бізде ә, пайдалы қуатты бөлеміз толық қуатқа көбейтеміз 100% процентке дегенбіз қуаттың орнына не қуатымыз неге тең ә, ток күші мен кернеудің көбейтісіне тең болды қатынастан алдық изат сол ә, мына жерге қарайтын болсақ әрқайсысын жеке жеке тоқталып көрсеттік н деп отқанымыз не иә ә, кернеудің өлшем бірлігі қандай болатындығын міне ашып көрсеттік бірінші катушкадағы екінші катушкадағы деп ашып көрсеттік дәптерге түсіріп аламыз содан кейін ең бастысы есте сақтау керек болған жайттар әрине <clears throat> егер шарғының актив кедергісін ескермеуге болатын болмайтын болса және екінші реттік орамға жүктеме қосылған болса онда бірінші реттік орамға түсірілетін кернеу ол деп отқанымыз жаңа біздің бірінші реттік қарайық ә, мына беттегі кернеуіміз да иә ол кезде қалай болады екен ә, жалпы электр күштің қосамыз ток күшімен кедергіге иә мына қандай кедергі индуктивтілік кедергі болып есептелінеді екінші рет орамға қарастыратын болсақ электр қозғауыш күшіміз иә электр қозғаш күшіміз тең болады кернеу екі қосылған ток күшімен rl rl деп атқанымыз бұл не индуктивтілік кедергімен қарастырамыз окей мына жерде қарайтын болсақ ә, мұнда бізде мынау нені береді екен жүктемедегі кернеу ал ток күші екі, деп жатқанымыз бұл трансформатордың екінші реттік орамасының әсерлік мәні деп қарастырамыз ток күшінің әсерлік мәні ең соңында былай да қарастыруға болады міне бұл форма қалай болды дейтін болсақ жалпы біз бағана айттық тең болады кернеу бірдің кернеу екіге деп иә дәл осы форманы осылай түрлендіруге де болады екен ары қарай кеттік енді трансформатордағы ток күші мен қуат дейді жалпы бізде трансформатордың пәкі 99 процентке жетеді яғни бір кем жүз процентке жетеді деп қарастыруға болады трансформатордың бұл пәкі жұмыс істеу процесінде ал енді ә, бізде формуламыз бар еді мына бір формула былай осындай түрде жазуға болады өйткені қуаттар ә, жуықтап алған кезде бір біріне тең болады да жуықтап алған кезде бір біріне тең атқарылатын жұмыспен келген ә, келген қуатпен атқарыл барысындағы қуатымыз тең болып қарастырылады окей ал енді индукциялық генераторда электр энергиясын өндіру және тұтынушыларға берілу процесін тоқталып кетейік иә жылу ә, электростанциясы мына жерде қарастыратын болсақ міне одан кейін барып қосалқы иә мына жерде негізгі токымыз қосалқы неге өтеді ә, қозғалтқыш трансформаторына өткізіледі одан кейін барып жоғарғы ватты неге ә, через жаңағы високоват дейміз столбалар иә сол арқылы бізге қарай келеді иә қосалқы станцияға қайтадан төмендеткіш трансформаторлар орнатылады мынау яғни бұл трансформаторлар деп отқанымыз біздің э, әрбір көшемізде бірнеше бірнеше көшеге қойылатын трансформаторлар осылар одан кейін барып төменгі ватты желі одан кейін барып біздің негізгі мынау көшелерде тұрған неміз ә, э, столбаларымыз міне ары қарай біздің үйімізге немесе мектебімізге тұтынушыға келе береді деген сөз қарайтын болсақ тұтынушыға қанша 220 вольт келіп тұр деген сөз өйткені көп жағдайда үйде біз 220 вольтты қолданамыз ал енді электр тасымалдаушы және желілердің принцип сұлбасына тоқталып кетейік жалпы жаңа айтқанымыз ғой үлкен жалпы неміз бұл мынау қандай таңба береді айнымалы ток деген сөз яғни генератордың таңбасы деген сөз жоғарылатқыш трансформаторларға беріледі тасымалданады одан кейін барып төмендеткіш трансформаторларға өтеді одан кейін барып ә, төмендеткіш трансформатор екінші жағдайға қарастырылады иә қарайтын болсақ не істеп жатыр азайып жатыр кернеуіміз ең соңында төмендеткіш трансформаторлар яғни 220 немесе 380 міне 220 немесе 380 екі жағдаймен кіреді ең соңында бізге мына тұтынушылы біз бұл яғни екі жүз жиырманы алуымыз мүмкін немесе үш жүз сексенді алуға да болады деп қарастыруға болады екі жағдаймен яғни көп жағдайда біз күнделікті өмірде жиырма вольт кернеуді қолданамыз ал 380 вольт бұл ә, үлкен станоктарды немесе үлкен бір ә, осындай арналған құралдарды қозғалтуға арналған ток күші болып есептелінеді ары қарай кеттік енді трансформатор құрылысының сұлбасына тоқталайық жаңа айтқанымыздай міне бізде мынау генератор кернеу біріміз және орам саны бір орам саны екі және кернеу 2 міс мынау міне иә бұл біз жақта тұтынушы болып қарастырыламыз мына жақ тұтынушы біз жаққа қарай шығатын екінші реттік орамасы бірінші реттік орамасы тоқталып кеттік иә ал енді бұл жерде магнит ағыны міне көрсетіліп қойған магнит ағыны f әрпімен белгілейміз естеріңде болса ал мынауымыз бізде магнит өзгеше төрт бұрышты бұл магнит өзгешесі болып есептелінеді төрт бұрышты бұл магнит өзгешесі болып есептелінеді екен түсіндік қой яғни мына генератордан келген ток міне ток күші бір иә кернеу бір кіріс беті мына бет шығыс беті қарастырамыз ары қарай енді ә, электр тасымалдаушы желілері қысқартылып этж дейміз электр тасымалдаушы желілері жалпы айтқан кезде көп жағдайда бізде тасымалдау барысында иә жылу бөлу нәтижесінде токтың азайғандығын қаншама есе азайып кететінін білеміз бұндай жағдайда біз не істейміз ә, ондай жағдайға біз ә, былай айтқан кезде алдын алу үшін азайту үшін яғни ә, мысалы көп жылу бөлетін болса сымдар ол көп токты қолданады деген сөз яғни электр тасымалдау жүйелерінде ток күшін кеміту мәселесінде ең төменгі иә ең тиімді жолын ә, бұл біз қай арқылы не арқылы джол ленс заңын пайдалана отырып анықтайтын боламыз яғни күші он есе кеміту энергияның шығын жүз есе кемітуге мүмкіндік береді яғни ток күшін он есе азайтатын болсақ иә ә, ал энергия шығынын жүз есе кемітуге дейін мүмкіндік береді екен бұл джоулен заңы енді осыған байланысты есеп әдеттегідей ә, бірінші есеп қарапайым ең оңай тәсілмен ал келесі есептер бізде ә, уже деңгейлік есептеріміз бар төрт есеп шығарып көреміз барлық формулаларға арналған есептеріміз осы бүгінгі өткен ал келесі пысықтайым деген есеп есептеріміз ә, жоғарғы деңгейлі есептер мүмкіндік барынша есептер шығарамыз түсінбеген есептерімізді сұраймыз комментарий ретінде қалдырамыз достар және де басқа да достарыңмен бөлісуді ұмытпаңдар жарай ма жақсы келесі сабақта жолыққанша сау бол